Hayır hayır yapma. Yapma lan. Veriyorum beyler hazır mısınız? Kardeşimizin intikamını alacağız. Hazır mısın Besat abi? Hazırım lan. Besat abi sen hazırsan ben 2 milyon hazırım lan. O zaman başlıyoruz. Birazdan bir Remzi babayım diye söyleyen kişinin ölümünü göreceksiniz. Mutlaka burayı kaçırmayın. Dın dın dırırın dın